hier ist so wie äh, Seoul Myeongdong. Es gibt viele, viele verschiedene Straßenmarket. Hier kann man alles kaufen. Ja, ja. Ja, ja, ja, genau. Und es gibt viele, viele Straßenessenmarken. Deswegen wollte ich mit ihr, mit Alex zusammen hier kommen, weil du immer Hunger hast <laughs> und Straßenmarket sehr lecker finde. Okay, also ich brauche kein Sonnenbrille mehr. Oh, ja, was möchtest du essen? Es gibt echt viel. wenn wir schon in Busan sind, dann ja? Seafood. Seafood? Dahinter war dieser TG-Krater, diese große Krebskrater. Aber da stand kein Menschen. Und hier Oktopus 바베큐 오 순간일 메시스도? 여기서 본다는 게있상한 거지 아, 야? alles gibt 오케이 h e r 낙지 <laughs> 세월리 감자 따스다 싶어 싶어 verkauft gerade auf der Straße Seaweed. So. In Deutschland erlaubt das wahrscheinlich nicht. Man muss dafür Genau. eine Lizenz haben und verkaufen. 뒤에 독일산 짠 거 잘 먹어. 감사합니다. 가자. 먹어봐. Das ist ja eigentlich wie Pommes. Du isst immer so. Nur so, so, so. Aber ich, ich zeige, wie man das isst. Nicht so, sondern so. Geil. Die Soße ist echt lecker, oder? Gibt es sowas in Deutschland? Diese Soße meine ich. 구정? 음. 네. 션? 음. 오케이. 계란빵? 아, 계란빵, ein, 어, 아, 3,000원. Hier ist günstiger und viel leckerer, glaube ich. Später können wir Gerambang auch essen dann. Weißt du, das ist aber künstlicher Geschmack. 드릴까요? 11,000원이야. 네. 자, 소세요. 네. 예쁘네. Okay, was haben wir bestellt? 떡 Pudding, Zwiebel und Mandu. Ja, essen wir. Was besonders lustig ist, wie tut man das da, damit man nicht waschen kann. Genau. Oh, wir haben gerade zu viel gegessen. Was? Katzenkaffee. Nein, <laughs> wir waren schon zweimal Katzencafé. Und? Nampo ist direkt neben dem äh, Hauptbahnhof und da kann man mit dem U-Bahn zwei Stationen weiterfahren oder einfach mit dem Taxi innerhalb 10 Minuten. 먹고 요걸 마음 걸까?